Selamat pagi. Ini adalah update hari ke-12 di kebun. Seperti ada mention sebelum ni, sebelah ni ada buat construction. Jadi nak masuk di situ dah tak boleh dah. Biasanya masuk dari ada antara dua tiang biru tu. Jadi sekarang dah ada jalan yang baru. Masuk mengikut belakang pump house. Jadi plan pagarnya akan pasang di sini lah nanti itu je yang dah dibuat semalam house ni atapnya dah siap pasang dah dan sambung kerja mengisi polybag dengan kokopik sekarang dah ada 300 polybag jadi ada lagi 200 polybag lagi kena isi